lotu beharko ditugu oinetakoak, zapatilak eta bidearen bukaeran aino joango gara. Preso, ieslari eta deportatu guztiak etxean izan arte. Bibakran eta gora guta gutarrak.